A miña carta do avó trata de que ti máis eu pasámolo moi ben, como cando lle dixen a miña mai que un xoguete que me costara 5 eh, euros cando costara 15. Recordo cando de pequena eu quedábame na túa casa e toda a tarde xogábamos as bonecas e as peinábamos e vestíamos. Tamén cando me quedaba a cear na túa casa, eu sempre quería comer tortilla. E cando me enseñamos nomes de plantas e moitas cousas máis. E tamén recordo os montóns de puzzles que facíamos xuntas. E cando xogábamos aos restaurantes e os concursos de baile ou cando che axudaba no, no xardín, que me encantaba. Un dos meus mellores recordos contigo foi cando che levamos a dar un paseo pola praia. Foi un día soleado e paseino moi ben. Tamén recordo cando me quedaba a dormir na túa casa e xogábamos cos gatiños. Era moi divertido, moitos bicos. Eu recordo unha vez que caera dun cepo de castiñeiro e miña abuela curara má ferida. Querido avó, fai moito que non che digo que te quero, pero sabes que o fai igual. Aínda me lembro de cando me contaste esas historias que xo corrían cando ías ao vindeiro con aquela vaca chamada parda, ou cando ías á fonte buscar auga pa a casa e cando che rompían os cántaros. Todo isto co teu can preferido xustamos.